Good morning, Mr. and Master Lynch. It's uh, September 28, 2021, and it's a Tuesday here in Naples. 80 Fahrenheit, around 27 Celsius. Uh, this means that. Uh, questo significa che uh, è. Uh, quella giornata veramente, veramente, veramente, veramente mite, come in questi giorni, in questo periodo, sempre una piacevole atmosfera, un buon vento. Uh, today I was thinking about this, stavo pensando a un, un Wisteria Purple Flowers, di nuovo, ho trovato questo sotto il pavimento, sul lato della mitica finestra, ero lì sotto e questo per me significa che un ulteriore segnale affinché uh, il nuovo progetto si possa, possa uscire presto qualche nuova notizia sul suo nuovo progetto che io spero sempre sia collegato a Twin Peaks ma vedremo, as always we'll see anyway, I suggest see from the window Today we have those beautiful blue skies and golden sunshine all along the way. Non so però uh, se l'avremo anche domani perché ho letto che pioverà, sarà nuvoloso e pioverà. But as always, we will see. So, from the mythical window with the colored curtains, it's beautiful. Colored curtains today behind me. This green shooter not visible here today but there is this uh, beautiful color the curtains today behind me and finally from my mythical keyboard have a great day him and everyone too